savez, ẓran les Chinois ماشي سزوخ مزوخ نيفيثن و بوساطاج يسعى تسعى آه، شحال ثور مليار كالك نكونوا نبوضا من كوني ذاكي في الجزائر آه، ذاكي دي فرنسا لان عندنا 5000 ما 15000 في لبنان لي ميدسان آه، الجيريا ذاكي ديوث في السناب نيغ ديجا وسيدي نيغ صورة نكيلي يومين من بعد موديلا مجرو دي دي دي دي بليدا سولا الى الباصات نداكي ودرينا له كوي ما ينو با ديكروشي حاشا ما لا يخسر التليفون سولا يوم ديال الكونسولا ناس ما اتخدم كلك شوز ليست حاجه بور دي فولونتير ان الجيري اقلي اللي باقيين وضوحها غير بينيفولمون انا ما بغيتش كشوت القوطه ملي جي بلو بزوا اروح أه، أه، يا رسيغي اي مون با رابلي هكذا يقول كومون جو تو لا toi تو tu لي chez غادي ravi مليح نكون كنا كي نسمع ازكى سي سير ازكى زعما ان شاء الله نافيون ديالو يونوت وحوجه تخلص نيون اروح كما يقول شهرين الى قد ما تبغى هذاك با اشيمي روح انا يقولوا لا chimie parce que نيتني مي لا ميديسين زرات moi je travaille dans un service le plus pointu d'Europe les maladies infectieuses c'est la pitié salpêtrière je ne comprends pas ماشي زعما تشكل في العشرين ديال نكوني ذاكي كسوا في نصنا روح ندوك لي زاجيا روح ننردي كسوا في بومرداس الساكي حوايج هنا اه ونكوني وبنا لا ولاد يون اسني اسني تشوكا كيسنير انا دينا طولا نفهم ديكالوا في اسميو اكينين وقاغيخ المشوى المديرو بركاثا يمكن حوايج زماضو سين بني اذا لنا ادخل مغوصن ادخل ولا ديك الجزائر يغنا مار ديك ديك هذاك سي نوفيل الجيري يفوا نتشوك لا كوميدي دايرو كاع من زمن سور البلاطو ولا في محل الزداد يزمر من الجزائر ونزعم العسكر ونزعم هذا ونزعم حسن الفرافيا كان